तो दोस्तों इस कहानी का नाम है उद्धार हाँ तो प्रधान जी आप कल कुछ बाइबल के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर हम समस्त मानव जाति को बचाने के लिए आए हाँ राजा प्रभु यीशु मसीहा राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु समस्त स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं और वो हमारे पापों के लिए लहू बहाए हैं मैं यही सुसमाचार आपको बता रहा था राजा जी प्रधान जी आप कहते हो यीशु मसीह राजा है तो फिर वो स्वर्ग से कैसे आए वो तो किसी स्वर्गदूत को या किसी को भी भेज सकते थे वो स्वयं कैसे स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए नहीं मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता ठीक है राजा जी इसका जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन कल आपका पुत्र जो बाहर पढ़ाई कर रहा है वो विलायत से आ रहा है उसके स्वागत की तैयारी भी करें हाँ प्रधान जी चलो चलो हमें उसकी स्वागत की तैयारी करना है कल सवेरे सवेरे ही मैं जाऊंगा और मेरे साथ सारे नौकर रहेंगे सारे घोड़े रहेंगे सारे रथ रहेंगे सारे दास दासी रहेंगे और उनके साथ अच्छा सा गाना बजा के नाच के धूमधाम के झूम के खुशी खुशी से हम मेरे बेटे पुत्र जो विलायत में पढ़ रहा है वो कल आ रहा है उसकी खुशी में हम सब उसको लेने जाएंगे चलो प्रधान जी तैयारी करें बेटे मेरे बेटे आ जाओ मेरे गले लग जाओ पिताजी पिताजी मैं आ रहा हूँ आ जाओ मेरे बेटे मैं कब से तैयार हूँ तुझे गले लगाने के लिए आ जा मेरे बेटे आ जा पिताजी पिताजी मैं आ रहा हूँ पिताजी पिताजी मैं पानी में गिर गया मुझे बचाओ बचाओ बचाओ पिताजी रुक मेरे बेटे मैं अब भी आया अब भी पानी में मैं छलांग मार के आया हूँ रुक मैं तुझे बचाता हूँ आपने मुझे बचा लिया हाँ शुक्रिया पिताजी धन्यवाद आपने मुझे बचा लिया यस मैं बच गया मैं जिंदा हूँ हाँ मेरे बेटे मैंने तुझे बचा लिया क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ मैंने तुझे बचा लिया तू मेरा बेटा है तू मेरा पुत्र है तू मुझे जान से भी प्यारा है हाँ मेरे बेटे इसलिए मैंने तुझे बचा लिया क्यों राजा जी आपके पास तो सैनिक थे सरदार थे सिपाही थे घोड़े हत्ती रथ ऊँट भी थे तो उनमें से ही किसी को बोल देने का था आपके बेटे को बचाने के लिए आपको स्वयं पानी में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी राजा जी अरे प्रधान जी आप सब देख रहे हो और ऐसा सवाल मुझे कर रहे हो प्रधान जी वो मेरा बेटा है मैंने उसको जन्म दिया है मेरा अपना है मेरा अपना बेटा मेरा खुद का बेटा मैंने जन्म दिया वो बेटा उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी वाह वाह आपके बेटे के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो तो वैसे ही पिता परमेश्वर स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत है बहुत सारी सेनाएं हैं फिर भी हम इंसान जो उसके पुत्र हैं उनको बचाने के लिए पिता परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए और अपना लहू बहाया जैसा आप कुछ भी कर सकते हो जबकि आप पापी हो तो वो तो पवित्र परमेश्वर है वो तो कुछ भी कुछ भी और कुछ भी यानी स्वर्ग को छोड़ के इस दुनिया में एक मामूली इंसान बनकर आया और लहू बहाया इतना कर सकता है राजा जी अब आया समझ में हाँ प्रधान जी सच में आपने सच कहा मुझे ये समझ में आया अगर मैं मेरे बेटे के लिए किसी को भी आदेश ना देते हुए स्वयं पानी में कूद सकता हूँ तो इसी तरह हम इंसान जो पापी थे हमें बचाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीहा स्वयं धरती पर आके हमारे पापों के बदले लहू बहा के और स्वयं हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ हाँ प्रधान जी अब मुझे समझ में आया और मैं विश्वास करता हूँ कि सही में प्रभु यीशु मसीहा ही परमेश्वर है ठीक है राजा तो चले हम घर जाए और आपका बेटा भी आया है तो हम घर जाके थोड़ा आराम करें नहीं प्रधान जी जिस परमेश्वर ने मेरे बेटे को बचाया तो पहले हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रार्थना भवन चर्च में जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अरे राजा का तो उद्धार हो गया लेकिन आपका क्या अरे चलो कहानी खत्म हो गई तो भी आप बैठे सुन रहे वो चर्च में गए आप भी चर्च में जाइए प्रार्थना मंदिर में जाए प्रार्थना करें चलो मैं भी जाता हूँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड